और अराब कनी कहाँ चली पेनलेस मवाली अरारकली कहाँ चली क्या बोला और अरारकली कहाँ चली आज के बाद किसी लड़की को छेड़ मत दियो कली शट अप मैं गॉड में धीरे चलूँगी बिकॉज पास तो है बाद किसी लड़की को छेड़ ठीक है ठीक है 哎。

Mèo thật Mèo thật Cái cây à, cây Để bay Để bay Để bay Để bay